Splash! Hello. Ik ben ziek. Oh. Ja, ja, ja. Hoe heet je? Ik heet Leo. Waar kom je vandaan? Luik. Wil je met me spelen met de bal? Dankjewel. Begrijp je Frans? Ik weet het niet. Ik begrijp het niet. Snel, we spelen. Ja, ik ben blij. C'est moi.